Můžeme jdu, můžeme jdu, tam se seru, tam se seru, tam se seru, tam se seru. Možná budu rád trochu obná to budu tavry oči, já mám zvládní tak tu nezbyl, a po sebou opět na to není. Už neberu, už neberu, už neberu, už neberu, tam se seru, tam se seru, tam se seru. puxaram